eno ko mai tavita ni e te mele ki wau meu mele ki kuili meu mele ki mapu meu welo menoko cheo mele ki ko cheo mele ki lawen mele ki mamel ke lawen mele ki kachu ke lawen meno ko tangien ko ngien wau mawel ki tokarel ki kakmel ki pintu mau ki tameno menoko. Vii também não comi, tinha um evrico, livco. Cheu mne ki un foyen tu cheu tamni ta icho yanam ka takkan kanam ka tamne kali tameno komyo. Ei mu tameno ko pingi ki mu yami ki pingi. Ta cheu tamni ta la wen. Cheu tamni ta kme ke votanto. Cheu ta pepi kon leita che, cheu ta pepi kon leita kulin. Kini kme meno komyo ta pekkan ka kulin pekkan ka che ta kon pukelei. También está ley tani alki tani mayabiel kimon tani rakidam tani lam kuifi que se ta kimnengan ne pelota rakidam ne pelota kimonengan tani chumye si tañi yamial chumye si kawanyo nieto alta menoko el tuichi romu tuichi peñi chei pe kimne pelu ta chumye si tani kume tani yamial ta kinye menoko tani yamial ta itobi lanemka voy me mai a además la biel, feichi feichi femiechi me la biel, pochem ta coñi, ñahue, le que lo tarucameu, lo meu chimai, tañi femiechi ni tu